مع مرور الوقت اكتسب الثقه ولما دخل المجموعات آه، ازدادت كما يقول لك الشهيه تاتي مع مع الاكل وهذا هو المفروض انه انا نشوف اللي المباريات التمهيديه هذه اصعب من, من دور المجموعات من دور المجموعات فعلا لانه في دور المجموعات بامكان الفريق في حاله تعثر انه يتدارك ولا يكون الاقصاء مباشر اما في مباريات من هذا النوع فيكون الاقصاء مباشر ونداء لأنصار الوفاق للعودة إلى مدرجات ملعب الثامن ماي والتأكيد لفريقهم بأنه من ورائه في السراء وفي الضراء وهي كرة أخرى لصالح الوفاق الحكم ماذا يقول لم يعلن عن ضربة جزاء في الكرة الأخيرة ولو أنه الصادق آه، سلمي آه، أعلن فعلا كان فيه تدخل قوي نوعا ما عن عشر ضربات جزاء في البطولة التونسية هو حكم دولي سنة 2016 يعني أدار آه، العديد من المباريات ضاعت فعلا لصالح الوفاق دائما الذي سيطر في هذه المرحلة الثانية على مجرياتها ربما هو يضغط هذا أول تغيير من جانب الفريق الضيف آه، بدخول اللاعب آه، رقم 24 وهو بيانغونو كومبو مكان اللاعب رقم 11 الذي خرج آه، مصابا كريست غومامبو كرة للوفاق تلعب قصيرة سيسدد من بعيد مثلا توفيق زرارة يبحث عن رفيقه متعرف الركنية فعلا الوضعيه كانت مناسبه للتسديد على المرمى مباشره وهذا هو الشيء المطلوب آه، دائما في ظل تكتل المهاجمين لانه الحارس الرؤيه تكون محجوبه وهنا الكره تكون مخادعه الكره مخادعه ونتمنى ان يخادع الوفاق مره اخرى بهدف رابع لما لا يصعد نقومه فوق الجميع مره اخرى والحارس في المكان المناسب الحكم يمنح له الافضليه مخالفه في مباراة مثيرة يعني بغض النظر عن فعلا نحن نتمنى تأهل الوفاق ولكن خمسة أهداف شيء مهم هذا يعطي يعطي الفرجة هذه كرة القدم أهداف يسترجعها مادا من دون أن يرتكب الخطأ لداغولو هل سيسدد من بعيد يلعبها قصيرة مع مادا ولكنها لم تصله مسترجعة من اللاعب ماتوندو الانطلاق في الهجمة المعاكسة حداري من هذا اللاعب البديل الذي دخل قبل لحظات العودة إلى الخلف لزميله انيامي انيامي يحتفظ بالكرة يبحث عن الحل الانطلاق بهجمة معاكسة للوفاق من هناك أكرم جعنيه تحتفظ بالكرة أكرم مقران لم يمنح له